вітіскоп. Якщо будуть проблеми у трьох команд, чому не виникне проблема того ж лотуса, де ми чекаємо, коли команда розвалиться зрештою. Е, проблеми можуть бути і в команди Вільямс, яка нещодавно була на межі банкрутства, а тепер нібито почуває себе нормально, проте теж немає гарантії. це все одно приватна команда, вона залишається такою. І якщо залишиться чотири заводські команди, по п'ять болідів виставляти е, це абсурд. І дійсно до наступного року формула ще не готова таких змін. Проте я думаю, що наступного року ми можемо не дорахуватися однієї команди. Я думаю, це команда Кейтерам. В неї вже двічі змінювався керівник протягом цього сезону. І я думаю, що ті е, пошуки, які вони продовжують, хоча б якихось грошей, коли запрошують пілота просто для п'ятниці і спонсорів, які з ним. Ну, спонсор, коли взяли е, лотерера. Е, вони хотіли взяти просто ті мізерні гроші, які приніс його спонсор, там е, енергетичний напій якийсь. і все це виглядало дуже жалюгідно. Ты знаєш, как, а сколько у вас стоїть в п'ятницю покатать или гонку проїхати? Ну, 2 мільйони. Ну, у меня есть 100 тысяч. Ну, ладно. <laughs> ну, та сама історія. Дійсно, от вони зараз ситуація така, що вони хапають за будь-яку копійку. І це вже означає кінець команді. Е, вже критикують її структуру, нові боси і так далі. Але е, ця команда нічого не досягла, і по суті, ми не бачили ніякого прогресу. Вона не потрібна в Формулі 1, е, як була потрібна команда Мінарді, скажімо, тому що Мінарді відкривала таланти. Тоді була трошки інша історія, але Мінарді, існуючи на зовсім маленький бюджет, вона ніколи. Майже ніколи не брали rent-a-driver ів. Так, були пілоти, які приходили зі спонсорами, але завжди був пілот, молодий талант, який потім яскраво себе зарекомендував у Формулі 1. Кейтерому надо пастора брать, я думаю. Вообще, пастор очень-очень-очень классный пилот. Его нужно просто передавать из рук в руки. Он будет финансировать, вытаскивать команды из Да, финансового <laughs> кризиса. Хто знає, чи ви- витягне він її з, того, з тієї А кризи. ему какая разница, в Лотусе ехать последним или в Кейтерами ехать последним, разбивать машины? Вітіскоп. Спортивне відео.